Assalamualaikum. Ha, tengok. Dah berubah dah kan? Alright. Ini dulu banyak apa ya saya ada post Apa nama duit? Kumpul RM5 pada 16 Januari. So ni duit Yasin bersama isteri Yasin. Ya ikat getah tu isteri Yasin punya yang duit tingkat tu duit yasin so kita tengok berapa yang dapat terkumpul dari 16 Januari sampai sekarang boleh nampak dah ok ni dia ni okay. ni yang wire sebenarnya ni dia 100 eh, satu 100 satu satu ni 50 ok itu lagi oh ada tebal dan nipis eh oh tebal ni je satu ni ah. ni Alright. Satu, dua. Satu. Eh. Kalau dua 12 100 eh, enam puluh ringgit kalau dua 12. Okey. So sekarang total yang kami dapat kumpul Hmm. Pakai ni. So, naik tah, naik tah, naik tah, naik tah, naik tah. Okey, so total yang kami dapat kumpul bersama dari 16 Januari sampai sekarang. Sekarang berapa hari bulan? 11 hari bulan 12 2020. So, kita tengok berapa. Okey, ni isteri Yasin punya. 1, 2, 3, 4, 5. Kopi, kucu, uyu, uyu, kobu. Ini ah. kami punya. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 600 setengah Okey 600 setengah Buah Yasin Yasin pula 100 200 300 400 Ni 60 ringgit tadi 460 Campur 600 setengah 1100 So kami berjaya kumpul 1100 RM10 Nah jadilah tu So duit-duit tu apa kita nak buat Kikirlah <laughs> sendiri So Bagus juga menyimpan ni RM5 Tabung paksa RM5 Kan? Boleh lah, boleh lah Try lah, apa try lah buat Fancing gila kot Serius macam dia memang seksa awal-awal tu Bayangkan bila pi Apa nama pi kedai Toke tu bagi RM5 baki Ui kita tu nak kena masuk tabung Tapi terpaksa So hat tu lah kena buat Dia kena menyimpan ni kena paksa <laughs> Sebab tengok mak mentor aku buat Mentor Yasin buat RM20 lagi banyak <laughs> Kalau yang mampu sekarang RM5 lah So ok lah tu RM5 Apa yang ada Okay Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.